Eh, eh, eh, <laughs> hey, hey, hey, hey. Hey, man, man, hey. Check, check, check. Arrest dhe sakt të arumër postiq Ki që shens me gobre kanë qaliq ხარ ხმილში როგორ ციჩი არ და საჩიჩკი კბილის შირით გიშორებ და ვიდავ fuck bitches ა რა ეს დროს არ თქვა რომ არ კლავს დიჩ იცევ შენს მე გობრე ტანჩალიჩ ხარ ხმილში როგორ ციჩი არ და საჩიჩკი კბილის შირით გიშორებ და ვიდავ fuck bitches ყველა მიწის თურად ყავს ყველა ფუსი იღებს ხმას ჰეი და ფუსი იტერებს ერთი წონა აქვს აქ გოგო მეცეი თობს რადგანაც ეძახდა თავს შენს ფანს და ახლა თესლი როჟა ყავს ვიღაც ცვიცუ ნამოტყარს ვისაც არ კონდა გემო უნება გრამი ეგ დახვეცა კი არა არის მოდა მოყანი მოდა მოყანი ხოდა მოდა რომ ხოდა უცოტა ფორმას ნუ ნუ რას დროს ნუ მო ხო არა ნორმალს რეკე ზარი კარზე შავი ლაქები განზა შენ და დედა შენი არ ზრუნავს ისე როგორც მე თმაზე სვეგ სვეგ სვეგ სვეგ სვეგ სვეგ სვეგ სვეგ სვეგ სვეგ სვეგ სვეგ ისტორი ფორმულა მაგრამ ვიყო გოშინალზე უკეთესი ჩემი ლიმიტია სანამ მომინდება და თუ მომინდება შეძლებ ვიყო მეს ვიყო მეს მე ამბული სტადიონი მერჩემია შეგიძლია შენ იყოს მეს ყველა თამაში ჰეტრიკია და ესეც გოლი უთის ლაში